Hai guys, selamat datang di channel Bi Perkenalkan nama aku Fanya dan adikku Fadil. Halo. Sekarang aku mau ngajak kalian bikin efek domino dari kartu Uno dan Uno Sakato. Yuk ikut aku. Ikut aku. <laughs>

nanti guys capek nanti run nanti runtuh guys ya cukup ya, harusnya sekian ganhar. Olha isso. aí Tchau, tchau.

Thank you. Yeah.